の始まりだそこだけ宴の始まりだナンバーガーバロン乱暴スラッシュテンスト楽しもうかそこだけ宴の始まりだナンバーガーバロンこれが愛高いよお姉ちゃんの愛スイートサンクチュアリ通してもらおうか 上のモフモフよメリーウールストライクダンボ私の新たな力オーロラサンクチュアリ今日の時間宴の始まりだメンバーバーバロンかせ尻スラッシュテンペストこれが愛だよいつまで持つかな 宴の始まりだナンバーナバロン狂気の時間私の新たな力オーロラサンクチュアリリミナルスラッシュテンペスト宴の始まりだナンバーナバロン精霊や乱暴をダメ倒しますいつまで 宴の始まりだナンバーババロントップ上のモフモフよンルストライクスラッシュテンベストサデン通してもらおう私の新たな力オーロラサンクチュアリ乱暴はダメこれが愛だよ宴の始まりだナンバーババロン